Είμαστε από τον Όμιλο Μικρή Χάκη του Πνευματικού Δημοτικού Σχολείου Φλόρνα και σας παρουσιάζουμε το αυτόματο ηλιακό πάνελ. Η κατασκευή μα αποτελείται από ένα ηλιακό πάνελ που κινείται από δύο κινητήρες. Ο ένας είναι εδώ πέρα που το κινεί πάνω και κάτω και ο άλλος εδώ πέρα που το κινεί δεξιά και αριστερά. Έπειτα υπάρχουν τέσσερι αισθητήρε φωτός που καταλαβαίνουν από πού έρχεται το φως για να στραφούν προς το εκείνο. Έχουμε προγραμματίσει το Arduino, που ε, βέβαια έχει πολλές καλωδιώσεις σε ένα breadboard και μετά περνάει σε δύο ποτενσιόμετρα και ένα push Έχουμε την αυτόματη λειτουργία και τη χειροκίνητη. Πατάμε το κουμπάκι και ανάβει το λαμπάκι και τη χειροκίνητη λειτουργία. Με αυτό εδώ το, το ποτενσιόμετρο το πάλι μπορεί να στρίψει δεξιά και αριστερά. Με αυτό το ποτενσιόμετρο το πάνελ μπορεί να πάει πάνω και κάτω. Λοιπόν, εγώ θα σας παρουσιάσω την αυτόματη λειτουργία. Μόλις πατήσω το κουμπάκι, το υλικό μας πάνω, αλλάζει κατάσταση και βρίσκεται στην αυτόματη λειτουργία. Κατά την αυτόματη λειτουργία, το υλικό, το, η κατασκευή μας περιστρέφεται και μετακινείται έτσι ώστε να συγκεντρώσει την περισσότερη δυνατή ενέργεια από το πώ που θα δεχτεί. Λοιπόν, αυτό πραγματοποιείται με βάση τις τιμές των τεσσάρων αισθητηρών στο διαχωριστικό, των οποίων οι τιμές αθρίζονται και συγκρίνονται από 10, από 10 δευτερόλεπτα από τον μήνο και έτσι αθρίζουμε το άθροισμα των πάνω αισθητηρών, των κάτω, των αριστερών και των δεξιών. Έτσι, για να δώσω ένα παράδειγμα, να τοποθετήσουμε το χέρι μας από κάτω, το υλικό μας πάνω θα μετακινηθεί προς πάνω και ούτω καθεξής. Εκτός από τα ηλεκτρονικά μέρη του κυκλώματος υπάρχουν τα γρανάζια, η βάση, η βάση, η βάση του πάνελ, το στήριγμα του πάνελ και το διαχωριστικό των αισθητών φωτών. Αυτά τα υλικά τα βρήκαμε στο Thingiverse μετά τα, κάναμε κατάσταση, κατάσταση με, και τα εκτυπώσαμε στον 3D του ομίλου και το συναρμολογήσαμε. Αφού το ηλιακό μας πάνελ έχει, έχει συγκεντρώσει πολλή ενέργεια από τον ήλιο, μπορεί να φορτίσει πάρα πολλές συσκευέ όπως ένα κινητό τηλέφωνο. Agora estamos vamos para Colossenses até